Əlağa Kürçaylı Qaranquş Görürəm yaz yağışı yağır hiddətlə yenə. İldırımlar şaxıyır göydə dəhşətlə yenə. Söykənib pəncərəyə baxıram hər yana mən. Yenə yollar kəsilib, nə gələn var, nə gedən. Göydə karvan çəkərək sıx buludlar dolanır, hərə bir yer taparaq sığınıb daldalanır. Belə neysanda fəqət bir qaranquş görürəm. Yağış altında onu qanad açmış görürəm. Bədənindən su damır, islanıbdır o tamam. Düzü heyran kəsilir ona baxdıqca adam. Nə əsən güclü külək, nə yağan güclü yağış o zərif quşcuğazı bir can saxlamamış.'' Elə bil lap bu saat gəlsə qış, yağsa da qar, o dayanmaz yenə də, daha sürətlə uçar. Alaraq dimdiyinə quşcuğaz yem aparır. Bax bunun üçün havanı ildırım tək oyarır. İndi yəqin yolunu gözləyir ağ balalar. Dözmür qəlbi onun körpələr, ac qalalar. Baxıram yaz yağışı yağır hiddətlə yenə. O qaranquş isə uçur göydə sürətlə yenə.